老娘，收女，屌捻你老母个臭花閪啊！拉下，听九番一集超和三十七年香港美声唱片出版嘅立体新力声唱片衰仔何非凡翻捻唱佢家己嘅成名作《情真偷到潇湘馆》主题曲。 搏命。 令声隆，见那雨， farm. 云万难兴，虽有个宝钗，这呀这我都共取情 就了佢鬼神啊，妹妹啊，你在离恨天公，食多啖胡 爱在西天城不知受屈。